¿Qué novia te va a querer con los pantalones por las rodillas? ¿sí? Parece que andas cagado. Pero chica, nunca te Te va a quedar soltera así. Mira, te voy a prestar algunos de los creoncitos míos de abón. Las parejas que viven juntos antes de casarse es un pecado. Todo ese maquillaje solo va a traer a Batman. He's going to think you're the Joker. Si no engorda, no va a encontrar marido. Porque los hombres no son perros para estar comiendo eso, te voy a hacer un puré de malanga. No vas a conseguir marido con la regona que eres. Está un poquitico redondita. Va a tener que bajar de peso. Porque tú sabes, hoy en día los muchachitos quieren las flacuchas. Ahí veo los blooms en el piso, que ven en la televisión, el ajustador. Imagínate, ella ni sabe cocinar el arroz. El pobre marido que se casa con ella. Van a estar comiendo el Burger King every day. <laughs> qué novia, ni qué novia, niño! Ni siquiera sabe limpiarte el fondillo. Yo lo sé, porque yo todavía limpio tu calzoncillo. Parece mentira que con la edad que tú tienes sigue andando con los pantalones ripiados. This is your knee. Las señoritas tienen que mantener su virginidad porque ningún futuro marido se va a casar con una cualquiera. Más nunca te va a casar si sigues disfrazando como p***. Siempre metida en la casa, ¿cómo va a encontrar esposo así, chico? Pero cuéntame algo, tú no trabajas, siempre estás en el sofá con el Tiki, tiki. Si sigue así, va a tener que encontrarte con una vieja ricona. Anda por ahí y por allá. ¿Quién se va a casar con una gata callejera? Oh, me casé virgen con tu abuelo. Tu abuelo, qué sé yo tenía unas cuantas noviecitas por el campo. Siempre estoy en la calle, callejera, callejera. Qué desgracia la juventud de hoy. Ahí metiéndose en el tend, en el tender, tin, de... tendedera. Así se dice, la tendedera. Si tú metes esa muchacha en el efficiency contigo, ¿qué va a decir los vecinos? Van a creer que está embarazada la tipa. En mi tiempo los novios caminaban millas y millas por el campo a visitar sus novias y se sentaron ahí en la sala con toda la familia. Un día mi amiga Mita me enseñó el Tinder, porque la vieja se mete en eso, bailando así. Como si están en un zoológico. Los hombres sí, con los músculos así. Y no hacen nada. No saben ni siquiera cambiar una goma. Mira, te lo advierto. Tienes que tener cuidado con tus amiguitas. ¿Ok? Tus amiguitas, ay, I love them so much. Pero tú sabes qué ellas sí te roban los novios. Tienes que tener cuidado. Fuego, fuego en mi corazón. Pero cómprate un cinto. Por se ¿Por qué mierda, pero por favor,